En el nostre dia a dia, tant a l'ordinador de casa com al de la feina, molts utilitzem programari privatiu, com ara Windows i Word. Però sabíeu que existeixen alternatives consolidades dins del que s'anomena programari lliure amb les mateixes funcionalitats? El sistema operatiu New Linux o el paquet ofimàtic LibreOffice en són dos exemples. De fet, tots utilitzem programari lliure i moltes vegades ho fem sense saber-ho, Android en els mòbils i moltes aplicacions i serveis web dels navegadors. En el programari lliure podem accedir al codi font, podem veure com funcionen els programes, adaptar-los a les nostres necessitats, millorar-los i distribuir-los de nou amb millores perquè tothom se'n pugui beneficiar. És quan parlem de codi obert. El codi del programari lliure i de codi obert està a disposició de tothom que el vulgui instal·lar, analitzar, modificar i reutilitzar en repositoris web de programari, com ara GitHub. En aquests espais, comunitats de programadors i petites empreses, però també multinacionals i governs, posen a l'abast de tothom el codi que generen. Alguns governs han entès els beneficis de treballar en programari lliure per a les societats a qui serveixen, són administracions obertes que posen a disposició pública el codi que generen en pro del benefici general i la riquesa social. El model TIC actual de les administracions catalanes, però, encara es basa en el programari privatiu. Aquest model implica un alt cost en llicències i provoca el fenomen que en anglès s'anomena locking, aquest fenomen fa que les nostres administracions estiguin lligades a certs programaris, a les actualitzacions i estratègies comercials de les empreses propietàries i a determinats proveïdors i solucions. Cal reflexionar. Pot contribuir a la millora de la nostra societat i a la generació de riquesa col·lectiva treballar en programari lliure i de codi obert? La resposta és sí. I com podem fer-ho des de l'administració? analitzant abans de comprar programari privatiu si ja hi ha una solució de programari lliure similar i adient, obrint sistemàticament el codi que genera l'administració, obrint per contracte el programari que es desenvolupi per l'administració, creant, mantenint i dinamitzant repositoris de codi obert, tot fent aflorar el programari ja existent. Tenint en compte un sistema de contractació d'empreses de proximitat basades en programari lliure entenent la pròpia administració no només com a consumidora de programari lliure, sinó també com a productora. Desplegant la infraestructura TIC necessària a les escoles d'acord amb els valors de societat oberta que volem transmetre a les properes generacions. En definitiva, articulant una estratègia de país basada en la independència tecnològica, la retenció del coneixement, la generació de riquesa social i els valors associats a les polítiques de govern obert, les nostres administracions haurien de treballar en programari lliure i de codi obert, perquè quan escollim una eina, escollim una filosofia.